Dámelo, up yeah. quiero hands, yeah. hands, sin tu love, estoy mejor en mi candy, on the trapping, baby no, baby love you, baby. Soy mejor Tengo drop, tengo flop Caigo al party junto a todos mis bros Rolling brown, prende el rock A la mesa me el chandón El flash me apunta, sácalo Oh my god Mi hijo me va la y que yo tengo razón Toma el Y ahora que andan buscando Y ahora que andan cantando Y ahora que andan diciendo Yo tengo un sueldo y también un respaldo Mi cara suena en todos lados Mi voz en sus cara marcando Una trayectoria corta pero parece que suena casi un año eh. Si te en la cara no me digas nada Bueno sos un Te cupo en la cara, me suena Cara yo ya la copé pana, pues no vale yo tengo el caché Terminado, guacho, por da mi capi, vale mi nombre Yo mejor, tengo drog, tengo flow Caigo al party junto a todos mis bros Rolling blonde, prende el Cada mesa me espera el chandón El flash me apunta, sácalo Baby no, baby Me quiero de tu lado